Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε απογοήτευση και αδιαφορία των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δομές της και αγανάκτηση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, αντί να αλλάξει ριζικά τις πολιτικές της υπέρ των πολιτών και υπέρ των λαών, αντί να συνειδητοποιήσει ότι με τις πολιτικές της έχει δημιουργήσει Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, Ευρώπη των φτωχών και των πλουσίων, Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη, συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές και ταυτόχρονα χρηματοδοτεί προγράμματα με σκοπό την οξεωραϊσμό αυτής της πραγματικότητας και τη διαστρέβλωση της ιστορίας προκειμένου να καλλιεργηθεί η ψευδέστηση των μονοδρόμων. Προγράμματα που θέλουν να εμφυτεύσουν στους Ευρωπαίους πολίτες κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση, κοινή θεώρηση της ιστορίας χωρίς αυτό να είναι κατάκτηση των πολιτών. Αυτά είναι εργαλεία χειραγώγησης που όμως αγαπητοί συνάδελφοι δεν θα σταματήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, την Ευρωπαϊκή Νεολαία να αγωνίζεται κατά τη λιτότητας για ένα καλύτερο μέλλον και για μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.